回到九九的频道，我们现在建了一个木木的微信群，可以扫码入群，跟大家一起讨论股票上面的问题。大家可以一起学习，或者分享你在股票上面赚了多少钱，或者是亏了多少钱。炒股不是为了赚钱吗？亏了钱也不要紧。你说炒股票的谁没亏过钱？因为股市就是有那么大的风险。 所以投资一定要谨慎，我们要从错误中学习和总结，然后大家分享出来讨论一下，为了下一次再次入市的时候不要再犯同样的错误。那我现在用来看盘和做一些股市上的交易呢，都只是用手机。那这个 app 呢，可以在下面的链接里面点开，然后我上面还有一个教程，就是教怎么样去下载这个 app，怎么样去填写资料。 还有怎么样把它从英文变成中文？然后你都可以点开那个链接看看。如果你遇到什么问题的话呢，你也可以加小助理的微信，然后在微信群里面，他也会天天会分享一些当天的一些总结，还有各个行业的一些排名。 所以这个微信群还是挺有用的。那小助手的总结呢，对我也是有很大的帮助的。还有就是声明，我不是专家，我也是个小白，我是最近才刚刚开始要学习怎么样去炒股票。为什么我在这个节骨点儿要学习炒股票呢？一是因为今年股票真的跌的有点多，我觉得再等一等就差不多是时候入手了。那很多人呢就说现在可能就已经可以入手，但是我不太确定啊，因为这东西实在是有点宏观的东西太不好讲了，政府随时都可一 r n 他想怎么着就怎么着，我们真的是拿政府没辙。那有好几个大的油管博主呢，都说现在可以开始无脑定投了。 那我敢不敢呢？我其实还是不太敢，因为我之前的经验就是真的是亏到连渣儿都没有，所以令到我有点点害怕。那既然要投的话，我们还得选一选，到底哪只股票值得投？千万不要像我之前那样子就投了一个马上要倒闭的公司。那既然是要投，我们就得选股。于是呢，我就把油管上面所有关于如何选股的 YouTube 都翻了一遍，就最能令我懂的就是小林的那支视频，我也会把链接放在下面。 看完之后，我觉得真的是如雷贯顶我为什么我当年没有看到他的视频再去选股呢？不过他视频出的有点晚了，因为我都已经亏完了，他才出的这个视频。那小林的这支视频也是我看过最简单易懂的视频，他把选股比喻成丈母娘选女婿。 那我也有女儿，等我女儿大了，我可能也是用最俗不可耐的方法来挑女婿。那我们都有年少不懂事儿的时候，很多时候就是脑门一热，然后就结婚了，其实根本不是对的人。那怎么样去选一个好的女婿呢？ 帮我的女儿筛选一下，到底哪一只是好股票呢？那小林用到的就是核心三加一法则。那等一下，我们也来一条一条过，一条一条筛选，然后在我们的手机 APP 上面看看能不能把它一条一条的给筛选出来。首先，我们就要看它的工作，也就是收入情况，在股票里面叫做盈利能力 （profitability）。第一个要看的就是毛利润 （gross profit）。就比如说我那把买家用来砍椰子的刀，好了。 我的卖价呢是二十块九毛九，那减去这个成本，其实成本有很多，譬如说产品成本、包装成本、运输成本、销售成本等等等等，大概是十四美刀。那我的毛利呢就是六块九毛九。那什么是毛利润率呢？我们同样还是拿我自己的那把刀来举个例子。那比如说，我的毛利是六块九毛九，已经减去这些成本了。 杂七杂八的，再除以我的卖价二十块九毛九，就是我的毛利润率。只要是大于百分之三十，就属于合格。那我们再看一下净利润 net profit，其实就是减了肥的毛利润。那毛利润我们刚才都算出来是六块九毛九嘛？那减去税和杂费呢？大概是两块九毛九。 那净利润大概就是在四美刀左右。那净利润率呢？其实跟毛利润率是一个概念，就是你把它的利润除以这个产品的收入，也就是它的卖价。净利润率是大于百分之二十呢，比较理想。那还是要看行业的。那这个选股神器在哪里找呢？其实是在市场，你点一下市场，有点像漏斗一样的，然后点一下它。 你就能看到很多热门的策略，像什么低位金叉、多头成长、高盈利、高增长、高质量盈利、成长低杠杆，可以再换一批看看有没有能够懂的。好像有一个懂，就是巴菲特策略，但是呢，我们等一下再看它啊。那我们现在自己先自己创一个，就是怎么样去找这个指标？你看这边一堆，我们就能找到一个盈利能力在这里，再往下滑一下。 滑到我们能看懂的那个，也就是毛利率，在这儿输入一下三十，因为我们是百分之三十合格嘛。你看到它就出来三千多个结果，可以点一下查看一下。这个就是只有一个毛利率多的这些公司的列表，那太多了，实在筛不过来，所以我们还要再加下一个。第二条就是要看一下它财务状况。 有没有车？有没有房？有没有债务？虽然很俗，但是非常重要，不能小看这一点。你说有没有房？有没有车？其实都还好，关键是别背太多债，不能资不抵债。那我们来看一下流动比率，也就是 current ratio。简单来讲，就是资产除以负债。那用专业点的语言，就是流动资产 current asset 除以流动负债 current liability。 如果资产比负债要少的话呢，那这个值就会小于一，所以就是资不抵债。那理想的状态呢是要大于一点五，也就是百分之一百五十。那这个流动比率呢是在偿债能力这一栏，这边我们可以打出一百五十百分之一百五十到百分之一千，这样的话呢就可以找出就是大于一点五的这个值了。那我们看看一共有。 两千多个结果，所以还是太多了。继续要到下一个，继续去筛选。还有第三条，就是这个潜力股是不是已经被炒得高不可攀？一堆女娃儿都趴在那儿等着他。那你说他心能定吗？就算他心定，我这个丈母娘心也不太定，就想说他现在已经那么好了，那哪天万一掉下来怎么办？他就不是一只潜力股了。 这个就要看到市盈率，台湾那边叫做本益比，也就是 P E。那有时候人家叫 P E ratio，price to earnings ratio。那这个概念呢非常重要，因为呢它就是股票的价格 share price 除以每股收益 earnings per share E P S。那为什么说本益比 P E 是非常重要呢？因为就是它是关乎于每股的股价是等于多少，因为每股的股价呢。 是等于每股的净利润乘以 P E，也就是这个市盈率。那简单来讲呢，P E 就是你买了一股这个股票，你需要多少年它才能回本儿？我又去网上搜了一下标普五百的 P E ratio 的历史记录哈，你看每一次高的时候呢，它都会掉下来。要像两千年那个时候的 dot com bubble。 互联网泡沫到了零八年的次贷危机，然后它这个已经穿到表的上面去了，根本都看不到是在哪儿了。然后它当然，如果上那么高的，一定会掉下来。所以我们这次呢，其实没有上到很高。 然后也都掉下来了，为什么很多的大 V 也说现在可以开始无脑定投呢？感觉这个 P/E ratio 已经掉到了一个比较低的地方了。那在陌陌的 App 上面呢，你可以看到这个估值指标这栏里面就有市盈率，它有一个静态的市盈率和一个 TTM。 那静态的市盈率呢，就是总市值除以净利润。我们能看到说这个数值是一个静止的，但是它是不是真的是静止的呢？那其实股票价格每天都要变动。知乎上面说，那动态市盈率有可能是可以预测该股的未来的。那我们再看一下 TTM 市盈率，TTM 呢就是以一年为周期的市盈率。 也叫做滚动市盈率，以最近报告的十二个月四个季度的净利润和每股收益的基础来计算的，所以我们就是用这个 TTM 的市盈率来看一下。那这儿能找到市盈率 TTM，那这边呢，他已经给你选择了有小于五、小于十、小于十五，那我们就。 选个小于十五的来看一下吧，都能看到现在的结果呢，就只剩下五百多只股票了。那可以划一划，看一下有什么。科尔百货，哇，这个掉了好多呀！这些这些股票都可以每一个去研究一下。譬如说，你可以点击它的资讯这一栏，然后呢，就有一些英文的带有中文翻译的这些。 新闻你就可以每一个点开看一下，那其实它都已经帮你把这些 title，就是它的标题都已经翻译过来了。科尔首席技术和供应链官保罗加夫尼将离职。科尔百货的一天都出好多个消息啊， <laughs> 所以每个都要去读一读看一下啊。那上面还有一些分析之类的，那我们还可以看一下往下滑啊，指标解读，它这边就有一个积极的信号了。 那我们再看看往下哈，但是它的分析师评级你看不是很好啊，就才三点二，它没有到强力推荐，但是可以考虑了，这些都是可以考虑的股票。那有了这个列表呢，我们就可以逐个去分析它的品牌够不够响亮，网络效应够不够好，是不是还在上升期，有没有机会成为下一个行业内的巨头，还有就是。 它是不是有很高的转换成本？那一旦获客成功，这个用户粘度够不够？是不是天天都上去看一看？还有这些公司是不是有自己的专利技术？那股市还是有很大的风险的。我们现在也只是去演示给大家看一下，木木它这个里面的选股神器用的是哪一些数据？如果你有什么意见和建议，都可以在下面留言告诉我哦。 而且这个功能就是你设置好一次，你下一次再去就点一下，它就出来符合你之前设置标准的这些所有股票了。譬如说你想点走的话呢，你它就会让你选，你是要放弃这些指标的修改呢，还是要保存？那我得就可以保存，可以叫做小林核心三。 OK，那下一次呢？我再来的时候会把它点开，它就自动把这些股票全部都筛选出来了。那其实小林那只视频里面说的最重要的就是护城河。那护城河呢非常难弄，就是说你每一只股票你都要去捡矿这个地方要点一下。那我们首先要知道这家公司是做什么的，我们要看看，譬如说这只股票它是呃跟矿有关的。 而且是在菲律宾那边，总部是在澳大利亚。每只股票都要去研究它所在的行业，还有就是它有没有专利。那这个矿的话，估计就没有专利的问题。如果他拿到了一个最好的矿产的话，那是不是就是它的一个护城河呢？总之，非常的繁琐。选股呢，我们把最基础的核心的三个东西选出来之后，每一只股票都要自己去慢慢研究，这非常花时间哈。我们再看一下刚才的。 巴菲特策略好了，那看看巴菲特的策略里面都有什么？他选了这么多只股票，看样子好像都不错哈。那在哪里能够看到它的指标是怎么设置的呢？要点一下下面的这个修改设置这边，你就可以看到了。在估价指标这边，流通市值要大于五个亿，就是说他要选一些比较大一点的公司，不能太小，因为小公司很容易倒。 那再来就是看到盈利能力这边，那它设置的也是毛利率要大于百分之三十，就这一条而已。那还有就是成长能力，净利润增长率要大于百分之六。成长能力这边呢，它其实有两项，第一个是净利润增长率要超过百分之六。 还有一个叫往下滑，是 ROE 同比增长率要大于等于百分之十。那 ROE 又是什么呢？ROE 就是 Return on Investment，那中文就是净资产收益率。那巴菲特也曾经讲过，如果只给他看一个指标的话，他会选 ROE，也就是净利润 Net Income 除以净资产 Shareholders Equity。那举个例子呢？那我们还是用同一把小刀，我们开了个刀厂。 然后每年呢，这个刀厂能有一万的净利润，投资人呢一共是投了十万去建这个厂，怎么算这个 ROE 呢？就是用一万除以十万，达到了百分之十，那也是达标的状态。ROE 反映的就是股东投入的收益水平，越高越好。要是低于百分之十的话，就跑不赢通胀了。那还有一个是。 现金流这边，现金流它的营业利润占比要大于百分之七十。那营业利润占比那它反映的到底是什么呢？反映的是主营业务收益在企业整体收益中的占比。那我的理解就是说，这个企业它有没有专注在做它主营的业务？有没有不务正业？那如果小于百分之五十的时候呢？就是可能经营结构不合理，会产生预警信号。 那用巴菲特策略呢，也是有很多个股票啊。那怎么样去看一共有多少股呢？你可以点一下修改指标这里，然后一看结果是七百多个。 那七百多个我怎么选呢？这实在是有点太多了。那其实还有很多的特色指标，我觉得也挺好的。譬如说，现在这只股票是属于超卖的状态，那结果就少了很多。那你可以看一下这些股票里面有没有你喜欢的、你相中的女婿。那还有呢，严重超卖。我们看严重超卖的只有一个。 那就更好选了，咱就只研究这一个是到底是什么就好了。那上面写的是 Industrial Logistics Properties Trust，这感觉是跟运输有关呢。那我们再点一下“简况。看看它到底是做什么的。工业物流物业信托是一家拥有和租赁工业物流物业的房地产投资信托基金。该公司成立于。 二零一七年，这个公司的年龄好像有点小啊，是个小女婿，感觉好像不太稳定。不是房地产的话，这个大家都说可能会调整价钱嘛，所以呢，就暂时先不看它好了。我们先不看这个严重超卖的。 <laughs> 那也希望丈母娘、丈母爹们给自己的女儿选到一只最好的潜力股，为女儿后半生的幸福做出最有智慧的选择。但是世事无常。 就算一只好的潜力股，它某一天可能也会变成一只垃圾股，所以呢，运气还是非常重要的。股场如赌场，我妈就跟我说过，婚姻也是一场赌博，小赌怡情，大赌乱性，别拿太多钱去赌就好了。所以还是要教育女儿，自己还是要有赚钱的能力。万一某一天这个潜力股变成了垃圾股，你自己也能养活自己。 那这个月呢，木木只要完成任意金额的入金，就送你五股免费的股票；只要存一分钱，他就送你五股免费的股票；存两千块钱，就送你十股免费的股票。那可以来玩一下这个选股神器，搭配一下自己喜欢的组合，看看能不能选到一只你喜欢的潜力股，未来女婿。